aeson ti Meloidein idein u che pista mai melo aisate ti epinoeite aidein Allati deta aidomen epe hoistisi haires hos heidu to melos heteron aesometa Eason me monoi al aid hoposa hubulei pausae meloi don uden gar aideis plen oinon tuti mareskei se de tutareskei hosa harti eisas u me epilazo mai pote e paiso